pronti e armati. Allaci la cintura. Proviamo questa nave. Rotta inserita, signore. Attivare. Signor Solo, ci porti fuori. Sì, capitano. Lunga vita e prosperità.